China is at the end of the Spring Festival travel rush, meaning workers from across the country are returning to their posts in metropolis like Beijing. Aimed another round of human migration, how can we protect ourselves and what is the community doing to help out? Today, we're visiting a healthcare service center in Chaoyang District, one of Beijing's most populous areas. This is just one of some 200 community health service centers providing medical treatment for the district's 3 million people. All right, ready to go. 就在这次疫情下，咱们社区中心有接受到发热病例吗？作为社区服务机构呢，主要是进行预检筛查，不设发热门诊。 那么，因此这样来讲呢，我们对有发热的，或者对有疫区来的，我们都要呃引导到呃发热定点机构去就诊。大约是什么样的方式来筛查呢？根据我们的大数据和疾控中心的排查名单，我们要对辖区的居民，特别是密接者啊和重点人群进行逐一排查。那我们必须要见到人，是吧？要送去知情告知，然后。 我们还要每天要有两次的测体温和健康指导。这些都是上门的吗？呃，有些是需要上门的，有些是需要电话的。我们到目前来说，已经排查这样的人员呢，呃，三百六十多人。您测一体温。这个病毒呢，易传播，比非感期间它容易。 人与人之间传播，但是它的致死率要比非典时间的要低。这一次呢，无论从政府响应、卫生部门响应，还有老百姓所有的心态的响应，要比在那个非典时期更有序、预案更完善。Community health center is the first place residents go when symptoms arise. But how are residential compounds in this district battling the virus? As we head to a nearby compound, we might as well talk to the cab driver about his experiences. 现在不是非常时期嘛，对吧？我想说，就相对相较以前，咱们的这个客流量有变化吗？有影响吗？有变化，是受疫情影响。你看，我们拉活儿，几或者是去飞机场、火车站，你像马路上几乎见不到人。 就是在这个非常时期出来工作，就是自己的就是这种防护啊，自己消毒啊，这有做这些工作吗？每次我回来，我都要戴口罩，一天就换一口罩，消毒用这个酒精就擦的这个车的把手。马上就是又一波一大波人要往北京回了，嗯，就是您会担心吗？就是人流量越来越高？我认为我不会担心，因为政府做的很好嘛。你像每个火火车站、机场都会都要测体温，慢慢来一点。 总会，总是会好的。必须得下车是吧？行，那我就自己自己走进去。好，哎，拜拜。嗯，再见。谢谢谢谢。我看这现在出租车都不能进小区了是吧？是的，从年前就开始实行了。年前大概是一月。一月二十号吧。二十号左右。嗯。嗯。那除了出租车呃就是管控之外，还有其他的管控的一些方式吗？小区的话。 呃，外地车辆不许让进，特别是，呃，南方那个湖北，呃，那个方向，我们对对对，我们很重视检查。那就是人员流动方面呢？人员，我们外地人员必须要登记，在那个岗上要登记，测测量体温呢，都得测量，消毒，呃，车轮上有细菌，叫他杀杀死。 it is definitely a tough time for a city dweller like me, you know, not only because of the ongoing coronavirus, but also who barely cook and heavily rely on food deliveries. So now I'm gonna try to figure out how the food delivery is going on under this tough situation. Uh, 这些天其实我天天都在跑，而且就怎么说呢，整个高峰期的时候都是嗯，这个两三单吧，平台上面知道吗？就是两三单，有时候吧，好的时候，比如说十一点嘛，会有个十几单，但是一会就没有了。那您现在就是在这个疫情的时候，就是跑单的时候，你们自己有自己做一些就是卫生防护吗？嗯，我们自己就是勤洗手，然后就是。 朋友买的口罩，然后各自都做好防护。嗯，我挺有信心的。我希望在外面就是务工的人民，人们也不要恐慌，就是做好个人的防护。 Well, it has been a tough time for most Chinese who had to stay home to avoid the virus. But for many others, such as the, you know, the delivery guys, the doctors, you know, the security guards, and the medical staff who are battling the virus across the country, they are truly the unsung heroes who deserve the most credit for their sacrifice.